मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में गोवर्धन पूजा के दिन बनाए जाने वाले गोबर के गोवर्धन पर्वत पर बच्चों को लिटाते हैं ऐसे उन बच्चों को लिटाया जाता है जिन्हें कोई चर्म होता है ये मान्यता है कि गोबर के गोवर्धन पर्वत पर लिटाने से बच्चों के चर्म रोग खत्म हो जाते हैं मगर हम इस तरह की मान्यता में चर्म रोग समाप्त होने की पुष्टि नहीं करते हैं हम केवल हिंदू धर्म की मान्यता के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यह वीडियो बता रहे हैं और ऐसा करते समय सावधानी भी बरतने की